армысыздар құрметті отандастар менде бүгін болады әңгіме ә, азаматтық белсенді асқар нұрбағановпен асеке қайырлы күн қош келіпсің армысың алталашым қасиетті қазақ халқым асқар Арқын қарағанды э, шаһары енді мінекей асқар нұрбағанов негізі аты былай асқар арқын деп иә енді фейсбукте өзіміздің нелеріміз бар ғой атайтын асеке былай өзіңді э, былай таныстырып жіберсең өмірбаянын жаңағы айтып э, мына біздің каналдың көрермендеріне сосын біз мына басты тақырып мына орыстың ықпалы біздің саясатқа орыс империяның иә сол жөнінде әңгімелесеміз және мынау күрес белсенділер бар жаңағы біреулер саясаткерміз дейді иә соны бір нәрсе қылып жатқан сияқты сол жөнінде мынау жұмыс белсенділердің жұмысы саясаткердің жұмысы және мына жүйені кім жығады түбі иә мінекей өмірбаян айтып жіберсең өзің бірінші енді мені ә, қазақстанды енді мен ойлаймын өз өз басым танымал азаматпын деп бірінші жол жүрген жоқпыз белсенділік жолда енді өзімді таныстырып өтейін танымайтын халыққа мен өзім екі мың жылы жиырма жетінші ақпанда қарағанды қаласында туған азаматпын үлкен жанұяда он бір баланың он бір баланың он бірінші баласымын шахтер жанұясында тудым осындай үлкен жанұяда әкем шахтада жұмыс жасап өзімізді жеткізді он бір баланы мен өзі әкемнің тәрбиесін алдым осындай шыншылдық жолда осындай шынайы ә, осылай дұрыс тәрбие беріп әкем ә, деген кісі марқұм имантұғыр анам қамаш сүлейменқызы үш жыл болды дүние салғанына 88 жасында ол кісі де өте керемет ә, сондай еңбекқор адам болатын шыншыл болатын сондай тәрбиені менің бойыма сіңірді ә, ешкімнің ала жібін аттама деген ә, өз халқыңа қорған бол деген осындай немен осындай бір дұрыс қасиеттермен бойыма сіңіріп сол қасиеттермен мен осы белсенділік жолына қосылдым белсенділік жолды мен 90 жылдардың басынан ә, былайша айтқанда 96 90 сегізінші жылдардан бастап ә, алаңдаушылық білдіріп осындай ә, саяси болып жатқан ә, э, елімізде оқиғаларға мән бере бастадым ә, арнайы айтсам тоқсан алтыншы жылғы демаркация шекараның демаркациясы тұсында осы қасым жомарт тоқаев қазіргі ә, э, сайланбаған біздің президентіміз сол кезде министр э, мынау сыртқы істер министрі болып тұрған тұста бұлар жүз мың квадратный шаршы метр километр дейді ә, э, қытайға беріп қойғанда сол кезде мен алаңдаушылық білдірген бұл қалайша ә, осындай бір петропавл облысының ә, мысалға осындай үлкен жерді қытайға ойбай қытайды қытайға шамамыз біздің келмейді осындай жерді беріп қойды халықтың мынау ешқандай келісімсіз мен сондықтан да соның барлығына алаңдаушылық білдіріп екі мыңыншы жылдан бастап ә, екі мың екінші жылдан бастап мынау мұхтар әблязов двк құрып осындай бір демократияға ұмтылыс болғанда көп партиялар пайда болғанда соған көңіл аудара бастадым а шынайына келгенде Э, он сегізінші жылдан бастап анау сәбилер бес сәби жаңғып кеткенде астанада осындай қазақ тығырыққа тірелінгенде ә, мен кәдімгідей күрес жолына шығып ә, белсенділік таныта бастадым ә, дулат ағаділ марқұм біздің иманды бауыр ә, барлығымыз сол атсалыстық жан жақты сол себепті біз осы жолмен келе жатырмыз барлық елімізде болып жатқан саяси әлеуметтік экономикалық жағдайлардың барлығы біздің назарымыздан тыс қалмай тұр соның ішінде жаңа қозғап жатқан менің өзіміз қозғап жатқан осы тақырыптың төңірегінде де миллиондап кіріп жатқан мынау ресей мемлекетінен жаңағы келімсектер келімсектер сол мені алаңдатып сол себепті мен осы биылғы жылы 27 жетінші қыркүйекте астана қаласына жаңағындай велопробег дейді велосипедпен шыққан болатынмын солтүстік шекараға бару мақсатымен тоқтату мақсатымен жаңағы жүз мыңдап миллиондап кіріп жатқан 35 пункттен 35 пункт бар екен бізде ең үлкен бізде шекара біле білсеңіздер қазақ халқын ең үлкен шекара сол ресейдің мынау біздің ресей ресей мемлекетімен екен жеті мың алты жүз шақырым шекара екен бізде сол жерде 35 бес ұмытпасам пункт бар содан саңылаудың барлығынан кіріп жатқан орыстарға тосқауыл болу, болу үшін осындай бассыздықты мен тоқтату мақсатымен велопробег жасап парламентке соғып алты талап қойып астанада астана қаласында содан кейін мен сол жерде талаптарымды қойып депутаттарға қарағанды қаласына қайтқан болатынмын түсінікті асеке ә, мен мынау жаңағы өмірбаян деген ә, қандай білімін бар қандай маманың бар осы жөнін айтып жіберсең иә білетіндей сосын әскерде болдың ба осы қысқа қысқа заңгерлік оқу бірақ мен оны бітірмедім қарағанды экономикалық университеті а былай мен өзім ә, шын, айтына келгенде ә, осы ақырғы он жыл мен мынау экскаватор саласында жұмыс жасаймын ә, экскаватор мынау жер қазатын техника кім білмейді сол салада мен жұмыс жасап жүрмін түсінікті енді мына белсенділікке келейік мінекей он сегізінші жылы белсенді шығып жатсың жаңағы айтқандай иә ә, былай жалпы қазір мынау соңғы уақытта басты жаңағы тақырып қылып тұрған мынау ресейдің ықпалы мынау не не жасадым велопробег жасадым дейсің жаңағы депутаттарға барып э, мен көрдім жаңағы парақшаңда үндеу жасап жатсың ә, э, не былай жалпы өзіңде былай түсінік бар ма бұл негізінде саясат иә жасалып жатқан анау орыстардан ресейдің жаңағы азаматтары шекараны келіп бұзып келіп ол бір заң түрінде ал оның сыртында мына ресейдің жаңағы мінекей саясат жүріп жатыр ішкі саясат сыртқы саясат мысалы бүгін ә, сенат жаңағы аппаратының төрағасының бір орыстың жігітін қойып жатыр оның алдында қазір бірыңғай орыстар көтеріп жатыр тоқаев иә, иә мынау бүкіл бизнесті қазір экономиканы орыстар басып алып жатыр бұл ашық бұл көрініп тұр анау былтыр кім еліміздің қорғаныс министрі жақсылықов деген Э, журналистерге сұхбат бергенде айтты ғой жаңағы мынау жүз қазақ жиналдыңдар ма иә араларына бір орыс э, отырса онда орысша сөйлеңдер деп иә сөйтіп келесі күні оған журналистер тауып алып сұрақ қояды ағасы жас журналистер ғой сізге біреулер өкпелеп жатыр дейді иә кім болып жатыр дейді журналистер ма жоқ халық дейді жаңағы сіз олай айтқаныңыз ұнамай жатыр дейді жаңағы жүз орыс болса жаңағы орысша сөйлеңдер деп ана орыстарды қай керісінше қазақша үйретпейміз дейді е сендерге мынау ұндамаса мындай мынандай ұстаным заң онда шекара ашық кетіңдер дейді бұл мемлекеттен міне енді мен неге алып бара жатырмын асеке бұл бәрі мінекей біз түсінуіміз керек бұның артында тұр үлкен саясат бұл жерде жаңағы барып бір не жасадым мінекей акция жасадым иә мен оны қолдаймын бұл бірақ жеткілікті ма мінекей бұны қай болса да мәселен мысалы кім кезіндегі анау ә, кім ә, қуат ахметовтер де жасап жатқанда жұмысты болмаса анау ә, кімнің жаңағы ә, серікжан бряштың командасы анау тақырып көтереді мынау тақырып көтереді мен айттым жігіттер басты тақырып мәселесін шешейік бір басты тақырып бұл билік билікті мінекей қазір отырған билікте отырғандар олар мынау ә, кімдер коллаборанттар мына кімнің жаңағы ә, кремльдің өкілдері иә сөйтіп ә, біз билікті бұлардың ә, биліктен ә, қууымыз керек бұларды бұл коллаборанттарды билікті қолға алу керек содан кейін ғана бұл бүкіл мәселе шешіледі деп жатырмын иә бұған көзқарас қандай мінекей екі мынау нені э, жүктеп жатырмын мысалы дәл бүгінгі э, жаңалық мынау э, кім <coughs> айттым ғой жаңа бір орысты жаңағы максим споткай дейді енді қазақстанның орысы бірақ қазір тоқаевтың несі бірыңғай саясаты ол қазір мен қазір қойып беремін деген шығарып беремін демонстрация экранына асеке мінекей өзіне көретіндей міне максим споткай қазақ республика парламентінің жаңағы сенатының аппарат басшысы болып тағайындалды ол жай жүрген емес мына нұр отанның жаңағы сол ә, молодежная политика андай мындай дейді сөйтіп өсіреді өсіреді да ә, э, түпкі енді бізде білеміз мына орыстардың бәрін орыстар түгіл қазақтардың миллионы улаған орыс әлемінің кәдімгі сойымын соғып отырады да тоқаев ол нақты мінекей орыс тілін дамытамыз снг бойынша дейді қазақтан ол шешті бірыңғай иә мінекей сөйтіп осыған көзқарасымды білейін деп едім мінекей өзім жаңағы өзімді өзімнің әріптестерім бар белсенділер иә шулап жатыр нетіп жатыр түсінік бар ма бұл саяси неде э, алаңда шешілетін және осылай билікті ауыстырып ал билікті кім ауыстыру керек мінекей бұл тағы да э, партия болу керек партияда кімдер болу керек тағы да бұл да бөлек мәселе осы жөнінде өзіңнің көзқарасыңмен бөліссең асеке сөз өзінде иә ереке өте дұрыс айтасыз э, біз біз мынау екі ғасыр болыпты ғой міне ә, тарихқа үңілсек мен өзім тарихты көп оқитын адам шын айту керек мың сегіз жүз отыз екінші жылғы мың сегіз жүз жиырма екінші жылдан бастап міне мынау екі ғасыр болыпты ғой екі ғасыр әбілқайыр ханның тұсынан екі ғасыр болды екі ғасырда біз мынау қандай ә, тәуелсіздікте тұрып жатқан жоқпыз біз бодандықта тұрып жатырмыз жасыратын түк те жоқ кәдімгідей мынау ресейдің боданы болды мхм ә, енді қазір міне былай болып тұр жағдай біз өзімізше ойладық ана розовые очки дейді ғой соны киіп алып тоқсан бірінші жылы тоқсан екінші жылы ең ақырғы болып мынау біздің назарбаев он бесінші болып шықты өзі өзімен өзі қалды міне шыны керек анау москваға қарап қарап жалтақтап өзінше бұлар ойлады ғой анау москвадан айырылып қаламыз ешқандай тәуелсіздік жоқ енді қазір тәуелсіз болып қалдық аяқ астынан деп өтірік сол желеумен біз ойладық тәуелсізбіз деп біз негізінде ешқандай тәуелсіз мемлекет емеспіз осы уақытқа дейін міне мынау ресейдің бодандығында ресейдің жетегінде жүрген мынау мынау басшылар жоғарыда отырған сол ресейдің кәдімгі қорық болған адамдары ол жасыратын түк жоқ назарбаев не мына тоқаев не сондықтан да біз э, ешқандай э, мынау тәуелсіз емеспіз біз тәуелдіміз барлық тұрғыдан э, мынау экономикалық тұрғыда саяси тұрғыда барлық тұрғыда біз кәдімгідей сол ресейге байланып қалған мемлекетпіз оны жасыратын түк те жоқ оның барлығы көрініп тұр тамаша міне мен жақында сапарға барған болдым петропавл облысына мынау ә, экскаваторшы жұмысымен мен алматыдан сол жаққа кетіп қалғанмын екі мың шақырым жерге міне ә, экскаваторға жалданып міне петропавлдан мынау сайлау алды мені ә, бес күн көпе көрнеу ол жақтың өзінен тауып алып кәдімгідей он жетісі күні қарашаның қамап тастаған болатын ана тоқаевтың бұйрығымен жасыратын түк те жоқ міне болып жатқан нәрсе бес күн алты күн жұмыс жасадым алпыс мыңдай ақша таптым бес күн абақтысында отырдым міне болып жатқан нәрсе ана жерде мен айтып, кетейін дегенім ана жерде міне мысалға петропавл облысынан қайтқанда мін бес күнді өткеріп отырып мысалға билеттерді алдым теміржолға міндім рсд деп жазылып тұр міне қараңыз ржд российский железной дороги петропавл қаласында ржд деп жазылып тұр міне сөйтсем жаңағы орыстың мынау фирмалары бүкіл нелері кәдімгідей менікі деп қазақстанды өзінің салтанатын құрып тұр оның бәріне әрменді беріп қойған мынау біздің коллаборанттық жүйе тоқаев пен назарбаев құрған оны жасыратын түк те жоқ соның өзінен ақ білуге болады біз қай елде тұрып жатырмыз мен сұрақты қойдым ана жерде төтесінен билетті алып жатып орысқа жауап бермейді қазақша айтсам үндемейді мы ржд дейді маған міне сондықтан да барлық жағдайдарда қазір қа, үлкен қарқынмен жүріп жатыр ресей фирмалары кіріп жатыр ресейдің анау қазір енді санкцияға түсіп жатыр ғой бұлар санкцияға түскендіктен қазір мынау тегін айтылмайды қазір мына жақта как ә, задняя дверь болып жатыр артқы есік дейді ғой запасной выход қазақстан арқылы ә, жаңағы шетелдің ә, автокөліктері келіп жатыр осы жақтан ресейге өтіп жатыр былайша айтқанда ә, жаңағы санкцияға санкцияға түспеудің амалы қазір қазақстан өте осындай міне өз жерде шынын айту керек санкцияға түсетін жағдайымыз бар, болып тұр сондықтан да біз шындықты шаңғыртып айтып жатырмыз ә, депутаттарға мен үшін не үшін бардым мысалға мен еріккеннен барған жоқпын мен сол жерге кірдім ары қарай сабақтайын сөзімді ә, амалсыздан бізді кіргізді белсенділердің ең бірінші ә, шынын айту керек сол ақорда жаққа парламентке кірген адамның бірі мен шығармын ең бірінші шыны, шыны керек ол жаққа вообще жолатпайтын автозаққа тиеп алып талайын алып кетіп талайын сүйреп алып кеткен шыны керек ана жерде енді амалсыздан мені кіргізді мен депутат болғанда ана айдос сарым, сарым, сарым деген шықты сол назарбаевтың әлгі қолшоқпары сол маған жауап берді мен оған алты талап қойдым ең бірінші талап шекараны жабыңдар а қаптаған орысты кіргізбеңдер мына жаққа ол ең бірінші талап вот екінші талабым менің э, мынау алға қазақстан партиясын тіркеу барлық партияларды тіркеу кәдімгідей тіркеуден өткізу э, одан кейін э, жаңағы экономикалық мынау мынау біздің мынау бағаларды тұрақтандыру өйткені жаңағы орыстар кірген алматыда 500-600 мыңға тірек қойған бағаны қазақтарды қуып шығып жатыр деп біз енді шапқылағансын біз барлығын білеміз алматыға мен жиі барып тұрамын ә, қазақтарымызды шығарып тастап жатыр дейді орыстарды кіргізіп жатыр дейді жаңағы әрине бізге батады мен сарымға айттым сендерге ол батпайды бізге батады біз неге үндемеуіміз керек маған анау кіріп жатқан миллиондап жүз мыңдап жүз мыңдап миллиондап кіріп жатқан орыс ештеңе керек жоқ маған әрбір қазақтың несі керек жағдайы үшін біз үндемеуіміз керек міне тоқтатыңдар тоқтатыңдар экспансияны кәдімгідей экспансия болып жатыр айдос сарым не деп жауап берді асқар а айдос сарым не деп жауап иә, иә. берді ол айтты оны енді сіздер баяғы блогерлер бар анау бар ә, баяғы э, сіздер қатты баяғы раздувать етіп жатсыңдар орысша айтқанда ондай количество жоқ мен айттым онда айтып беріңіздер неге сіздер жасырып отырсыздар қандай қанша количество қанша сан орыстардың кіріп жатыр қандай мақсатпен мына жаққа сендер ана 18-20 миллион халықпыз соның өзіне сендер бізге мысалға э, ешқандай жағдай туғызып беріп отқан жоқсыздар қазақ халқым жүр ана қаңғырып үйсіз күйсіз дачаларда тұрып жатыр астананың маңайында небір биік зәулім үйлерді тұрғызып қойған назарбаев пен тоқаев соның маңайындағы бүкілнікі соның бәрі ана небоскребтер а кәдімгі қазақ халқы кәдімгі қарапайым жеті сегіз баласы бар сол жаққа келген дачада тұрады мысалы не деген сұмдық не деген масқара соны солай жылжытпалады жылжытпалап одан кейін ол айтты мен қорғаныс ә, комитеті деген бар өзі при парламентте мәжілисе соның мүшесі екен өзі содан кейін мен оған тіке сұрақ қойдым қорғаныс саласында бізде қандай ә, не болып жатыр мысалға шаралар қолданып жатыр анау ресей украинаға бас салды ойбай біз доспыз біз бауырласпыз деп міне шоғырландырды да жүз тоқсан мың әскерді а бізде мынау екі армия тұр екі жағымызда шекара деген ашық тұр мен айттым не ойлап жатсыңдар бір миллиард ақша бөлінді деді міне бір миллиард ақша тоқаевтың мына несімен үкімімен сол бір миллиард ақша қазір осы уақытқа дейін есеп берген жоқ мысалға ә, не алынды түсінікті асеке Әсеке э, әшеке ол айдос көк көкмұлжының қайтып айтып айтып оны уақыт кетіріп қажетін көріп тұрған жоқпын менде бір сұрақ сен мына айдос сарым кім екенін не түсінбей жатрсың ба бұл мал екен мал иә оның жаңағы қасындағылар мысалы депутат деп барып жатсың қайдағы депутат оларды көріп жатсың бұлар бәрі не ғой чиновниктер бұлар ешқандай Э, емес бұлардың қолдарынан боқты келмейді бұлар жаңағы сол отырады миллион теңге жаңағы депутаттың жаңағы үй алады ана алады соған сатылған толық иә бұларға сен жаңағы сөйле сөйлеме иә сені қабылдады иә жақсы давай до свидания қазір нетеміз деп иә сен айдос сарынды түсінбей жатсың ба мысалы мен мына былтыр мына кімдерге сен алға қазақстан деп жатсыңдар ғой айтады біз көреміз қазір тіркеп жаңағы сынаймыз дейді тоқаевты <laughs> мен облязов айтады көрсін жаңағы сынап айттым несін сынайтын бар тоқаев жаңа көріп тұрсың ба не тоқаев жаңа біліп тұрсың ба айдостарымды жаңа біліп тұрсыңдар ма соның ішіндегі мынау мынау мәжілісте сенатта отырған иә нақұрыстарды жаңа көріп тұрсыңдар ма әлде тағы да он жыл жүресіңдер ма сынап мынау мысалы сен жаңағы әрекетін енді бұны былай айтқанда Э, не саясаттардың саясаткерлердің терминдерімен бұл эпатаж дейді жаңағы барып велосипедпен назар аударып бұндай әрекет орынды, орынды мынау дамыған елдерде европада бір плакат шығып онда естиді анау онда депутаттар халық сайланды олардың ұяты бар санасы бар олардың милері жұмыс тұрады ана жерде сен айдостарыңның бәрі кгб фсб агенттері ә, толық иә бұлар ешқашанда иә ойы бір бір нейрон бір қимылдамайды жаңағы мынау халықтың несін нетуге олар тек жаңағы өздерінің орындарына жабысып алған назарбаев бола ма тоқаев бола ма тасмағамбетов бола ма сағынтаев бола ма айырмашылық жоқ иә бұлар оловянный солдатиктерде жақында министрлерді ауыстырып дейді онда айырмашылық жоқ э, анау бір жақында бір нені ақынның сөзін естіп жатырмын жаңағы қыран ұшып бара жатады да үйректер кездеседі бір көлден ана жерде сасып кетті дейді көре мынау көл басқа ана жаққа бара жатырмыз дейді әй осы сол сендердің көтендерің қазір анау барған көлде де сасытады ғой дейді иә. мәселе көлде емес қой мәселе сендерде ғой дейді иә мен жаңағы он сегіз министрін ауыстырып жатыр бұлардың бәрі сасық көтендер бұлар қолдар иә бұлар ауыстыр былай ананы қой мынаны қой сол не жүйе чиновниктер бюрократтар және де ең басты мәселе анау ресейден басқарылатын осыны мен жаңағы белсенділерге айтып жатқаным осыны түсінбесеңдер сендердің мынау бітпейтін әңгімелерін мен жақында кіммен сұхбат жаздым серік сапарғали ағамызбен ол 1990 жылдары 91 неке азат сонда сол уақытта сол уақыттың белсенділері иә солардың жаңағы несі жұмысы қалай болды мен нақты сол не соның мысалында сол белсенділер қалай жұмыс жасады сол мінекей отыз жыл өтті олар қазір жастар үлкен болды біреулері алпысқа біреулер жетпіске келді мінекей бірақ мәселе шешілмек түгілі бір қадам жылжыған жоқ десе болады мінекей иә мен оны қоямын бүгін ба ертең ба каналыма иә мына қаңтар мәселесі болғаннан кейін қаңтардың тақырыбын қойып аттық иә бұған жағаластырмай деп бірақ ол жаңағы анализ жасап мінекей маңызды ал енді сіз, сіздер мен сен айтып жатырсың жаңа сөзінде бір мың тоғыз жүз тоқсан алтыншы жылы тоқсан сегізінші жылы мен мына сұрақтарды қоя бастадым деп иә дұрыс дені сау адам былай санасы бар адам ол сұрақ қою керек еді иә мысалы одан кейін мінекей он сегізінші жаңағы әбіләзовты қолданды дейсің он сегізінші жылы мынау нақты алаңға шығып бәрімізде мінекей сотка бар бастадыңдар бұл сол уақытта мінекей төрт жыл өтті иә ал сол әрекеттерін мінекей кешегі алға қазақстан мен сынға салған не үшін салдым мен мысалы мен алға қазақстан жігіттерін енді көріп жатырмын мен ә, көбісінің жұмысына оң баға беремін ниеттері таза бірақ тәсілдері мінекей қимыл әрекеттері болмайтын иә былай алдын ала жоспарланғанда түсініп тұр ол болмайды мысалы олар сегіз рет тағы да барды Э, юстицияға бізде биде бар бізде мынау бар бізді тіркеңдер деп ә, э, талап қоямыз деп деп бұл да эпатаж дейді мен ол айтып жатқаным басында айттым ғой былтыр ә, желтоқсан ә, не ақпан айында айтқаным қанды қаңтардан кейін таза мен тоғызыншы қаңтар күні айтқаным бар мына кіммен қазір әбіляшпен әбіляспен келісуге тырысамын бір туды көтеріп халықты жинап партия ашамыз деп елу мың жүз мың адам жинау керек та барып институцияға тірке сол күні тіркемесе револьт жасап билетті алу керек деп иә ол идеяны қолдаған жоқ олар бөлек бөлек кетті да сөйтіп жаңағы жасарал мінекей сегіз рет алып барып жатыр біләш ол таза қуып кетті бір миллион қол жинаймын да оны сосын америкаға алып барамын дейді емес дейді америка арқылы тірк еткіземін дейді сол партияны дейді иә бұл бұлардың нелері тактикалары иә басынан көрініп тұр ешқандай мына жүйені құлатпайтын мен мынау белсенділер емес белсенділер кімнің артына жүр мынау жасарал енді сынап жатырмын және серік жанбияшты иә бұлар мақсаттары басқа сияқты иә осыны сендер анализге салмайсыңдар ма араларында міне қанша жұмыс жасап жатырмыз неміз нәтиже болмай жатыр деп иә аналарды тексермейсіңдер ма сол серік сапарғалиев сол жасарал қуанышалин да бар мысалы не істеген қалай істеген анау азат қозғалысын бастаған кезінде сосын Э, бір күні назарбаевпен екі сағат сөйлеседі жоқ болып кетеді үш жылға алаңда жоқ болып кетеді иә осыны анализге салып неге нетпейсіздер былай терең ойлап ә, былай ә, мен осыны түсінгім келеді мінекей сіздердің мотивацияларында асеке мен ойымды түсініп тұрсың ба тыңдап тұр ма асқар мен былай айтайын ереке жаздың күні мысалға бұлар көктемде ашты ғой ал қазақстанды жаздың күні мен өзім алматыға барып жасаралға өзім жолыққанмын жасаралға жолыққанда мен өзім айттым өз тарапымнан мен сіздерді қолдаймын дедім бірақ ешкімде мына ашқандай ресми қағаз жоқ қой рас қой арамызда мен өзімше тұлғамын саяси тұлғамын мен өзім биыл мынау украинадағы жағдайға байланысты шынын айту керек айтына келгенде ә, сол басқыншылық осындай саясатпен зұлымдық саясатпен путиннің мынау ә, кәдімгідей дербес тәуелсіз елге шабуыл жасағаны мен қатты ойландырып мен өзімде э, әрекет ету мақсатымен ертұран әскери көшпенділер ұлттық патриоттық жастар қозғалысын ашқан болатын көктемде бірақ оны тіркемей қойды оны тіркемей қойды оны созбалаңға салды біздің билік білесіздер ғой ойбай қазір анау бесінші маусым өтсін тоқаевтың өтірік реформасы өтсін анасы өтсін мынасы өтсін деп алдап сулап мына қарағанды қаласының әкімдігі содан жабулы қазан жабуымен қалды ғой ереке жасыратын түкте те жоқ содан кейін мен жаңағы ойладым енді түп мақсатымыз бәріміздің бір ғой ол демократиялы ел құру қазақстанда ә, осы жерде тұра қалшы асеке асеке осы жерде бір секунд мақсатымыз бәрі бір деп тұрсың а сен қайдан біліп тұрсың мақсаттардың бір екенін сен жаңағы жанболаттың басына кірдің ба әлнұр нұржан әлтаевтың басына кірдің ба ә, сосын тағы да басқалар бар сен қайдан білесің мақсаттары мақсаттары мүлде басқа иә мақсаттары мүлде басқа менің көзқарасым бойынша бұлар мысалы мынау тоқсан пайыз жүрген осында секеңдеп жүргендердің мақсаттары олардың жаңағы ә, шектеулі жаңағы мүмкіншіліктері бұлар мынау билікте берген жаңағы өздерінің шектері бар содан шықпайды олар мына жүйені жығам иә сол жаңағы ә, жасаралдың өзін айтып тұрған кеше он жетінші сәуірде ғой олар арман иманжанов ненің қасында юсесінің алдында тұрды да біз қазір мінекей құжат тапсырамыз бізде тіркесе партияға барып біздің адамдарымыз сайлауға қатысып сол ә, бірнеше адам кіріп біз халықтың мұң мұқтажын билікке жеткіземіз дейді ал арман иманжанов ол өзі түсінбей жатыр мынау парламент не екенін қашанда парламент ең жоғары билік ол президенттен жоғары билік соттан жоғары билік себебі заң шығарады оны түсінбей жатыр иә ал мақсаттар жаңағы айтып жатырмын ғой ол мысалы мамайды неге сынап жатырмын он тоғызыншы жылы ол шықты он алтыншы қазан неге шықты 15 он бесінші қазан себебі мен мына ұйымдастырған ұйымдастырушы топ он адамдар юстицияға барып жаңағы несін алды уведомление он адам қол қойып партия ашамыз деп бұлар келесі күні ентігіп жүгіріп шықты төлеген жөкеев дуванов мамайшу пресс конференция берді ешқандай олар құжат тапсырған жоқ жоқ повестканы нету керек қайтадан ұру керек перебить повестку дейді мынау еркін халық партия ашамыз дегенде соған қарсы шығып сөйтіп иә сосын халық енді ішінде тұр ғой олар иә біз алыспыз ержан иә анау кезінде ринат заитов айтпақшы сендер ана жақта жүрсіңдер иә біз мындамыз біз мында қорықпаймыз шешеміз деп иә сөйтіп ол алдады да халық жиналды жаңағы неге съезд жасаймыз деп бірақ ол тоқтатты өзі съезді керек жоқ жиналмаңдар дейді сол он тоғызыншы жыл э, он тоғызыншы жылы ма жиырмасыншы жыл ма жиырмасыншы жыл дейік иә жиналып жатқан адамды тоқтатты да оның себебін айтсайшы анау батыста біздің бір кейбір мүшелері он бес суткаға қамалды деп сөйтіп тоқтатып тастады міне одан кейін ол сұрақты көтермейді халық жинауға тек осылай қыздырып тұрады жаңағындай эпатаж жасады деп мені қамады маған мен сотқа бердім жаңағы ә, кімге ұм, байбекке мен анау нығматуллина ұры дедім е онда ұры емес адам ұры емес адамды маған тауып беріңдерші мен соған бір иә нақты дәлелдеп бір иә жүз доллар аударайын мысалы мінекей тапты деп иә бәрі шетінен ұры ғой бұл система сондай а оны ол жаңағы алады да мінекей байбекпен күресіп жатырмын мен сосын маған сотқа берді дейді сөйтіп жүреді жаңағындай бір пластинканы айналдырып мен сотқа бердім маған берді мен сотқа маған деп иә халық ми қатыр ал басты басты іс халықты жинап шығарып ақордаға жығу ол ешқашан да бармайды сондықтан сен жаңағы қателесесің ә, тіпкі мақсаттарымыз идеямыз бір ғой деп олай емес ә, міне асеке бей сөздің жаңа несіне шығып жатыр түсіндім ереке мен енді ары қарай сабақтайын енді мен айтайын дегенім ал енді мынау сол саяси ә, қозғалыстың ішіне кіргеннен кейін бәрі белгілі болады ғой солай емес па жеке біреуге белгілі болады біреуге болмайды белгілі біз келістік одан кейін кіргеннен кейін олардың чатына алла қазақстан бәрі басқаша болып шықты ана жерде андайды айтуға болмайды мынандайды айтуға болмайды анау неден шықпаңдар дейді әлгі бір какой то ограничение жасап қойған кәдімгідей чаттың ішінде біз тек қана осы төңіректе ақша мынау алға қазақстанның мынау тіркелу мәселесін ғана сөйлесеміз басқа темаларды қозғамаңдар дейді басқа саяси мынау оқиғалар мен айттым онда ол не үшін керек бұл чат сендер қазір мысалға ограничение қойып жатсыңдар біз былай да отыз жыл болды мен ограничениемен жүрген адамбыз мына назарбаевтың ана назарбаевтың фразасын білесіздер ғой не айтқан заглядывайте мне в рот менің аузыма қараңдар деп тек қана отыз жыл бойы деп ақырында не болды мен мысалға соны мен айтып көріп едім мені бір рет алып тастады одан кейін екінші рет алып тастады какой то рационализация болу керек какой то предложение болу керек солай емес па саяси қоғам саяси мынау азаматтық бізде қоғамда жоқ шыны керек мына қазақстанда сол қоғамды ояту үшін әртүрлі ұсыныстар болу керек әрбір адамнан солай емес па саясаткерден белсендіден кім болсын ана жерде сондай шектеулер болғансын мен өзім екінші рет шығып кеткенде уже одан кейін уже кірмей де қойдым соның ішіне шыны керек өйткені көп бізде өте көп белсенділердің арасында жасыратын жоқ бар болса бере алмайды жоқ болса көре алмайды ондай анау дулаттың үйінен басталған шыны жасыратын түк те жоқ ауруын жасырған ауырмай өледі дейді мен сол идеяны э, екі мың жиырмасыншы жылы э, дулат қайтыс болғаннан кейін бастадым солардың барлығын жинап сол жерде көпе көрнеу сол жердің өзінен мені осы белсенділер сыртқа теуіп теуіп осылай а жинауын жинадың енді біз ары қарай сабақ саймыз деп э, шеттетіп шеттетіп солай нетіп тастаған содан құтылу керек бізге міне көреалмаушылықтан құтылу керек ойбай сен лидер болып қалдың ойбай мен не болып қалдым мен айтамын мен айналайын сен лидер болсайшы өзің сенің артыңа ерейік жоқ ере алмаймын дейді мен айттым онда мені тыңдасайшы типа бес минут жоқ мен тыңдамаймын міне бар болса бере алмайды жоқ болса көре алмайды деген осы жасыратын түк те жоқ міне дулаттың үйінен де өстіп шеттетіп тастаған мен барлығын осы асхат жексебаевтың бәрін жинаған мен болатынмын соның ішінде ең бірінші соққыны алғанда мен бірінші қамалған жеті айға міне одан кейін міне осындай жағдай орын алды міне сондықтан да мен оларды мына жастар ақтап отқан жоқпын алға қазақстанды мысалға мен айтып жатырмын мен енді былай бүйтіп қарасақ мақсатымыз бір деп ойлаймыз ғой бүйтіп қараймыз аха а бірақ мен шын айт шынтуайтын айту керек бұлардың ә, белсенділік танып жатқан танытып жатқан нағыз міне алдыңғы күні мен көп сөйлейтін адам емеспін білемін тамаша айкөркемнің өзінің ә, келбеті қаншама бітті нәрестеге дейін атылып кетті мысалға мен оны жай қалдыра алмаймын мысалға а бірақ мен ауғанстаннан бір адамды көрмедім мен астанаға қандай бардым мен алдымен бір адамды талпынған ана жерге баруға ана жерге құран бағыштауға бірдеңе қылып өтуге то есть бұлар түсініксіз қалай болып тұр мынау асеке бір біріне қорқа ма бір біріне бұл жерде мен ә, э, мінекей тағы да кешірім сұрап сөзімді бөлейін иә э, кешірім сұрап иә. сөзімді бөлейін де мен бұл жерде өзіммен келіспеймін иә жаңағы мынау құран бағыштау баруға сен э, бардың жеттің жаңағы алла қаластанның жігіттері мен қыздарын үйлерінде бағып тұрады ғой шыға алмайды олар иә мысалы біз жақсы білеміз ғой оны ол жерге шыға алады жаңағы мынау атажұрт деген жаңағы қазір ә, клоундар кімдер шығады анау басқалар мысалы рысбек сәрсенбай мамайдың тобы клоундар шығады шоу жасап тұрады пиар жасап тұрады мынау алқа шығармайды олар иә ол бір мәселе екінші мәселе ол мынау бізде қазір қара бір секунд мынау құран бағыштау деген бұл мәселе қайдан шығып жатыр бұл мәселе шығып жатыр мынау имамдар нұр имамдар қазір мынау халық санасымен де оларда мінекей не өзінің жаңағы ықпалын алды жаңағы басып алды анау сол неде басталды мінекей дулат аға дұрыс айтып тұрсың жаназасын шығарғанда иә мен барсын өзден жаңағы кімге серік жақынге мен хаттар жазып звондап е ешқандай асқа бармаңдар ақорданың алдына барыңдар халық сол жерде жиналған халықты жоқ ә, дұға қылып алайық ас, не, ас берейік деп міне сосын қазір біз бақылап тұрмыз ғой арыста жарыс болды анау арыстан бір мың адам қашып келген шымкентте не болды анау әбдіғапар сманов имамдар жүгіріп кетті дұғалы болайық қазағым жүріңдер мешетке деп бәрі зеге отырады да сосын ал нұр имамдар мына ішкі саясаттың қол шоқпары міне мына жерде де мен қазір астанада алматыда бәрі ас беріп соның өздерінің аузын толтырып біз ас бердік ас бергеннен кейін біреуді тірілткендей не болмаса бір жауапкершілікке тартқандай соны көріп иә бірақ арттарында нұр имамдар тұр жымиып иә өздерінің істерін істеп тұр қандай іс басты тақырыпқа мынау наразы халық нақты мына неге алаңға шығып мына жүйеге қарсы шықпасын деп мінекей сондықтан ашқа беруді мен санамаймын оны мақтан бір мақтанатын не деп иә мысалы мен енді айтып жатырмын жаңағы мамайға қандай претензия претензия болмас еді ол оған қызғанбаймын егер ол он тоғызыншы жылы шығып жиырмасыншы жылы жаңағы мың адам емес бес мың адам жинап ана жерге барып тіркеңдер тіркемесе жаңағы құпарамын деп революция ондай жарайсың мен мамайға өзім айтамын жарайсың інім деп иә бірақ мен оны көріп тұрмын ғой әрекетін оны ондай қимыл әрекеттері 2009 жылдан бастап созылып келе жатыр анау ол ә, басындан иә көрдің ғой қазір мінекей шығып жатыр думан мұхаммедкәрім динара иә бұл екеуі мынау қаңтардағы біз мынау трагедияны соны пиарға айналдырып мысалы сен де айта, мүмкінсің ғой жаңағындай мақсатымыз бір ғой деп мына жүйені құлат олар жүйені құлатамын деп әңгіме жатқан жоқ біз бағымызды сынайық дейді иә халқым тоқаев реформа жасады дейді 30 пайыз немен кіреді дейді жаңағы ә, мажоритарныймен қастарында әлнұр ілияшев кгбоның несі отыр агенті ашық айтып жатыр біз конституцияға заңға сәйкес бұрын жұмыс жасаймыз иә заңды бұзбай істейміз заңды бұзбаймын деген деген сөз ол мынау сұм жүйеде отырған сатқындар солар 30 жыл заңдарды жасады ол заңдарға сәйкес сен еш ешқашанда ешқашанда ешқандай өзгеріс жасай алмайсың бұл клоундар қазір шығып пиар жасап мынау динара егеубаева ұятсыз думан біз деген қазір мына мәжіліс сайлауына қатысамыз дейді бұл жерден қазір бүкіл жаңағы анау ә, не мольмен басылған жаңағы былай шіріген нелер шығып жатыр бұрынғы реквизиттері актерлері ренат заитов шықты мінекей наска табылдина и мен бір рет кіммен сөйлестім анау дәулет мұхажановпен анау наска табылдина шақырайық айттым дәулет мен көріп тұрмын бұл бұл э, шикілігін иә так болды да иә мен көріп тұрмын ертең былығы шығады дедім айтқандай болды мінекей бұл қазір ата жұртқа кіріп сөйтіп бұлар заитовты рысбек сол баяғы саяси жезөкше мен айтқандай ақорданың жаңағы бір гаремі бар саясаттың жаңағы өздерін пайдаланатын піштірілген олардың бәрі олар ешқандай зиян келтірмейді иә олардың себебі алып тастаған жаңағы ә, э, бренсені қарсы шығаратындарын піштірлігін саяси кастраттар сөйтіп мінекей жаңа заитов шығып жатыр думан иә бұл қанша жыл пропагандист болды да сөйтіп мынау ә, бағымызды жаңағы сынап көрейік жаңағы сайлауға қатысайық дейді ей тоқаев он мынандай клоундар парламент өткізіп кет, өтіп кету үшін деп шығарды дейсіңдер ма жоқ әрине екі жыл бұрын жаңағы э, үш жыл бұрын ба рысбек сәрсенбаймен мен сұхбаттасқанда айттым қиялданбаңыз аға дедім иә мұндай одномандатный округтар Ресейде бар ол ешқандай нәтиже бермейді бермейді ол себебі сен бірінші былай э, ахуалды тексерсе, сен қайда жерде қай, жерде отырсың террористік мемлекет соған сәйкес сен өзіңнің жоспарларыңды құрастыруың керексің неге ал енді күрестің өзінде де жаңағы бұл жерде э, қара халық ол бар зиялыны да тарту керек себебі зиялы деген ол деген тек жаңағы диплом бар емес қой бұлар мына бұл саяси күрес саяси жаңағы күрестің жаңағы бұлардың билікте отырғандар бұлар арс әскер ғой тек қана мынау кгб емес қой кмб жоқ мынау ішкі саясат бөлімі бар мвд экстремизм бөлім бар мынау елдің элитасын жаңағы ең ақыл дегендер мына сұм жүйе өзінің қара ниетіне қара жұмысына пайдаланып жатыр мен жайдан сұрап тұрған жоқпын сенің жаңағы білімің қандай асеке басқа жігіттерден мәселен сендердің жаңағы беделің түсіру емес сіздер бұған назар аударыңдар иә бұл мысалы сен жаңағы сынап жатсың ана алға қазақстан деп алға қазақстанды жаңағы басқаратын штаб болу керек ол штабтар жаңағы біздің жаман болсын жақсы болсын зиялы болу керек себебі бұл жерде ең бірінші күрес интеллекттердің күресі интеллект егер бұл әскер болу керек ол партия ол жерде тәртіп болу керек ол жерде жаңағы сен айтқандай бір көңілінен шықпай қалса бұл анархия емес иә бәрін мен де анау мынау жоқ бір идеология болу керек тәртіп болу керек структура болу керек платформа болу керек болу мен оны міне осының бәрін есепке алу керек әйтпесе біз осылай велосипедті бұрап бір орында тұрамыз мынау ә, далада жүретін велосипед емес ал мынау стационарный үйдің ішінде айналды біз айналысып жатырмыз біз күресіп жатырмыз иә бұл біреуге көрінеді мақсатымыз бір ғой дейді мысалы бір емес мақсатымыз иә иә түсіндім қазір енді осы жерде тоқтай тұрыңызшы мен айтайын а жақсы әрине до конца жерде біз мен иә, иә. кіруім кірдім бар ынтаммен барлық тәжірибеммен өзім иә ана алқа қазақстанға бірақ бізде мынандай болып тұр ғой кертартпалар бар арамызда жасыратын түк те жоқ теріс мынау менен озып кетпесін мынау менен анау асып кетпесін деген сияқты түсіндіңіз ба содан ұсақ түйек пендешілік иә сенің мынау идеяларыңды айтып жатқан нәрселеріңді давай ұйымдасайық давай бірлесейік дегенді кейбір сол біздің белсенділер тырнақшада алғанда жоққа шығарады ойбай анадан құтылайық анау бізден асып кетпесін ойбай сөйтіп сөйтіп былайша мен шынын айту керек міне ә, жаздың күні мысалға астанаға барып тұрып осы марат жыланбаевқа жолықтым оның алдында өзіміздің белсенділерге жолықтым марат жыланбаев кейіннен қосылды бізге ол жасыратын түк те жоқ ә, былайша айтқанда ә, бүкіл әлемге әйгілі жұлдыз Ә, әрине мен ол жоққа шығармаймын оның дәрежесін бірақ мен әуелі өзіміздің белсенділермен сөйлестім марат мұсабаевпен айттым сендер неге бірікпейсіңдер неге бір бірақ ал қазақстанда жүрсіңдер бірақ әрбіреуің тарыдай шашты жоқ ол кішкене былай көкірек сияқты мен айттым мен бүгін настаивать етемін кездесуге қалай көкірек енді жарайды ол жеті рет гиннес кітабына түссін бірақ ол енді адам ғой ол өзі таңдауымен мысалға мынау демократияландырамыз деп келді иә алға қазақстанға кірді күрес жолын таңдады мысалға мен айттым ол енді кәдімгідей адам ғой өзі қарқаралының жігіті екен сол күні мысалға мен ә, бірнеше рет қоңырау шалып өзі маратқа маратқа жолықтым өте тамаша осындай сауатты ә, азамат ә, <coughs> республиканың бойында біз отырдық кафеде сөйлестік бір сағат бойы міне барлығын өзі алып берді айтты асқар вы мои гости орысша сөйлейді екен единственный кешірім сұрады мен қазақша білмеймін орысша сөйлеймін мен айттым осылай осылай марат мен өте қуаныштымын сенің осылай қосылып жатқаныңа мысалға давай бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарайық біз уже біраз жүріп қалған азаматпыз бірақ онда емес мәселе бізге ә, тығыз ә, неде мынау неде дейді ғой ә, тығыз бір бірімізбен байланыста жұмыс жасауымыз керек міне алға қазақстанға мен де кірдім осылай осылай бірақ сол сөзбен ғана қалады барлығы шын шынтуайтына келгенде міне мен сол кісіні одан кейін бір кездестірген жоқпын бір кездестірген жоқпын жаңағы акциямен шықтым мысалға ә, мынау ресейден келіншектер келіп жатқанда ә, мені қолдаған екі ақ, екі ақ белсенді болды астанадан алтынбаев нұрлан ә, сосын ана кім қайрат сейітқали басқа ешкім де келген жоқ хотя барлығы да біліп тұрды мен екі шақырым қазір қарағандыдан баратынымды міне осындай болып тұр ол өте жаман ереке контактке мен барып тұрмын мен көңілім мынау жүрегім ашық барлығына да өйткені бірлікте бірлікте ғана біз ә, бірдеңеге жете аламыз рас қой ал енді бірлік болмай тұр жасыратын түк те жоқ арамызда бірлік болмай тұр сенімсіздік пайда болып тұр осындай бір біріне міне қазір бұрыннан араласып жүрген сол дулаттың тұсындағы жігіттердің өзі бір бірімен қыздар араласпай қалды міне сондай деңгейге жетті міне біреулеріне провокациясы бар анасы бар мынасы бар жарайды оны түсінемін мен өзім де сондай немен жүрмін мысалға бір жарым жыл бір жыл бір жыл жеті ай оның бір жыл екі айын абақты өткіздім бірақ оған қарамай мен осы саясат жолын таңдадым оны тоқтатқан адам емеспін а көбісі пробацияларды алып алып тыныш қана осылай үйлерінде отыр ешкім де шықпайды ә, біздің қатарымыз көбейіп жатқан жоқ шынын айту керек біздің қатарымыз тек қана азайып жатыр одан кейін тағы бір ә, мынандай оңбағандық болып жатыр алматыда алматыда сондай бір ә, адамдар кіріп алған белсенділердің арасына бір бірін сөйтіп сатқын сатқын деп сондай өтірік желеумен жаңағындай өзін осындай дәрежемен көрсеткен белсенділерімізді осылай шеттен шығарып тастап сондай бір жерлеумен мен өзімде осы жаздың күні сондайдың куәсі болдым жасыратын жоқ мына жиырма бесінші қазанда митинг мен өзім алматыға барған болатынмын жиырма бірі күні жиырма бесі күні мен алаңға өттім қандай аңду болса да артымда содан осындай Э, жағдай орын алды жасыратын түк жоқ міне э, жеті сегіз алматының белсенділері жүріппін алаңды бәрін қоршап тастаған мен соларды тауып алдым көбісін танимын міне содан біз ойладық мына жерге өте алмаймыз анау уәлихановаға барайық деп жеті сегіз адам соның ішіндегілер э, барлығымыз уәлихановаға бардық уәлихановаға барсақ тетушкалар соңымыздан қуып кәдімгідей Э, ақ актар тұр содан біз сасқанымыздан бір кафеге кіріп кеттік ә, осы жерге туған күн тойлайықшы деп міне енді туған күн тойлағасын енді кім біл сондай оңбағандар милициялар алып кетеді мен э, ойымда ештеңе жоқ мысалға дәретханаға бардым дәретханаға барып енді шықсам жаңағыларды бәрін түгел алып кетті одан кейін маған уже бір жұмадан кейін айтып тұр ойбай сен дәретханаға кетіп қалдың осындай осындай мен айттым ей сенің ішің ауырса не бармайтын ба едің мен сонда не сыртымызда уже и так аңдып тұр сондай бітей логика бар ма миыңда а савидола деген бір өзінше тырнақшадағы белсенді физрук болған мен айттым логика бар ма сенде кіруіңе болатын еді ғой біз бәріміз сөйтіп шештік қой сенің туған күнің міне кірейік мынаның ішіне деп міне осылар кімге жұмыс жасап жатыр мен білмеймін ереке мысалға дұрыс иә мен бұл жерде сонда бүйректен сирақ шығарып біздің қатарымызды азайтып жатқан осындай адамдар өте өкінішті әрине мен өзім сөзім айтып жіберейін бұл тақырыпқа байланысты мына белсенділер мінекей белсенділердің мына билік ақымақ емес қой бұлар жаңа белсендінің арасына кіреді жұмыс жасайды біреулерді вербовка жасайды иә мысалы ол бір мәселе мысалы анау ерлан созақ деген алға шығарған дұрыс болды бірақ ол қалқиып шыға келді жаңағы не атажұрт дейді иә. ол вербованный көрініп тұр нақты ерлан созақ басқаларды мысалы мынау кім ыыы э, шақырып жатыр жаңадан мысалы айтып жатрсың ғой мынау өкінішке орай э, азайып жатыр деп иә анау шектеу жасайды олар деген не істейді олар енді оларға жасады э, қоғамдық жұмыс жасама жасасаң қамаймыз деп иә ол не істейді ол отырады тыныш қана бірақ бұл жерде мәселе болып тұрған қосылып жатқан жоқ қой ал мінекей бар мынаның ішінде жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитет кіші саясат бөлімдері сатып алуға тырысады қорқытады вербовка жасайды оның ішінде өздерінің ішінде жаңағы мінекей мен айтып жатырмын саяси сауатсыздық иә, саяси сауатты көтеру керек ал арасында дұрыс айтасың бұл жерде мәселенің бір тағы да нарцисс деген бар нарцисстер иә бұл деген мынау мына бүгінгі күннің ауру негізінде қанша адамдар мына инстаграмға өзін көріп көрсетіп лайк жасап сондай ауру қазір неде психиатрияда тіркелді нарциссизм өзін иә олар олар мына өзінің сондай физиология болғаннан кейін олар бірікпейді ешқай жерге олар жақсы көреді өзін сайлаған ешкімге бағынбайды да сөйтіп олар да негативті жұмысын жасатып жүреді мінекей ә, жаңа айтқандай нарциссизм бар вербованный бар онысында сатқындық бар міне ол зиян үлкен оған қарамастан әрине осыны мына болған қателіктерін жаңағы анализ жасатып штаб болу керек иә, мысалы тәртіпке салатын жаңағы басшылық болу керек партия деген не ол структура оның үшін жаңа басшылар айту керек біз жауапкершілік айтамыз мынау сатқын емес мынау сатқын э, бүйтіп жаңағы мынау осындай жұмыс жасауымыз керек деп не болу керек жалпы линия ал мына жерде жоқ сіздерге бермейді да иә мысалы мен бақылап тұрғам ол бір сосын жаңағы кеңес өзімше енді мен тыңдар тыңдамас өздері біледі ғой сол сол жаңағы алға қазақстан е мынау шалдың не керегі бар сіздерге оның жаңағы тарихын зерттесең шикілігі көп анау шықты ма марат жыланбаев көріп тұрмыз иә оның ниеті былай иә таза жастарды неге қоймайсыңдар мысалы неге бар сол рысбекке жабысасыңдар неге сол баяғы төлеген жүкеевтің жаңағы қарамағында жанболат неге жасайды түсінбейсіздер ма олар бұрынғы немен мында бір жіптер бар қалай болса да олардың жаңағы ә, жақсылыққа алып бармайды осыдан оны да көңілге алмайды ешкім да өкінішке орай иә мақұл мінекей біз елу бір мың елу бір мың деп елу бір минут ә, пікір алыстық асеке мынау маңызды тақырыптар бойынша иә оймен бөлістік мәселен біреудің жаңағы беделін түсіру емес мысалы мен ә, біз деген ә, пікір алысып жатырмыз сөйтіп пікір алысып дискуссия жасатып қажет болса ә, мінекей дауласып біз өзіміздің қателіктерімізді былай зерттеу керек та қорытынды шығару керек а олай болмаса мен дұрыс мен айттым ба люмини значит люмини деп ол, ол, ол болмайды иә тағы да айтамын қарсы тұрған жүйе өте күшті қуатты мынау ресурстар миллиард миллиард теңгелер иә блогерлердің бәрін сатып алған иә мына э, жиырма екі мың тіркелген ұйым бар екі мың соның ішінде алты партия кеше мінекей республика партия тіркеліп. дейді сосын жаңағы э, байтақ екеуі де кімнің жобасы ә, кімнің сен жаңа айтып мен үйім барып тіркейін деп едім тіркеткен жоқ сен бұл жерде қиялданып тұрсың тіркемейді тіркеуі мүмкін жаңағы мен айтқандай елу мың адам шығарып кеңірдектен алсақ не болмаса ревут жасайық деп бірігейік дегеннен қашыңдар иә сендердің басшыларың жаңағы әбіләзов бар анау біләштарың бар қашты ал сіздер, сіздерден де не болған жоқ бұл тақырыпты мына осылай біріктіріп бұл да бұл тест болады кім бірігеді оның ниеті таза ал кім бірікпейді оның кураторы болуы мүмкін мен таза өкпелеп кімге айттым ғой біләш пен әбіләзовқа сендердің ұлттарың кім мысалы қазақ қысылғанда негізінде генетикалық кодында жазылған бірігу керек анау ауылдың иттерінің ақылы жетеді қырға қарсы шығып бірігуге а неге сіздер біріктірмейсіңдер деп осы сұрақты сіздер бастықтарына қою керек еді мен емес иә мен сіздердің жаңағы ұйымдарым ғой ол жалпы міне осындай э, құрметті енді мен асқармен э, сөйлесіп жатырмыз бірақ жаңағы э, осы неге саясатпен қызығатын өкінішке орай ондай адамдар өте аз иә қазір бақтасаңыздар менің каналым қарап жатқан шамалы ә, э, әбіләзовтың қарап жатқан анау біләштің өзінің жаңағы популистский канал болса да түсіп кетті ә, де қарамайды О, не себепті оны да мына биліктегілер қолға алды да жиырма ма қырық журналистерді лақтырды мынау алаңға мінекей тәуелсіз жаңағы журналистер деп YouTube канал, Инстаграмдан ашып алды да, оларға ақша құйып берді да, сол Нұртай Аралбай сөйлеген халық э, тыңдай ма, менің мысалы, ә, тілім қиын жүретін. Әрине Нұртай Аралбай ол деген жай дайындалған емес. Нұртай Аралбай ол талантты журналист. иә ол да келеді да мінекей қызық тақырыпты алып, сөйтіп халық назарын алып кетті. Мынау азаматты қоғамда қазір біз осы жерден де ұтылып жатырмыз. Тыңдап жатқан жоқ. Ал біздің басымыз қосылмайды мен көріп тұрмын иә ал енді қалай болса да осының бәрін мінекей сараптама жасап сіздердің араларында осындай прогресске алып баратын жұмыс болмаса ескі лекалымен ескі жаңағы мен айттым болды вперед дегенмен болмайды ол иә болды енді онда бір екі минут қосар сөзің болса айтып жібер асеке ойымызды жеткіздік иә иә ереке сізбен толық келісемін өте тамаша қайырлы тамаша кеш болды сұхбат үлкен рахмет біріншіден екіншіден қазақ халқым айтатыным ә, арнайы белсенділеріме айтатын шынын айту керек ауруын жасырған ауырмай өледі дейді міне осы ә, біз осы ауруларымыздан осы ауруларымыздан құтылуымыз керек мынау бір ә, арамызға кірген тыңшылардан ә, сол бір өсек аяңнан қазаққа тән содан құтылуымыз керек бір бірімізден көрім құтылуымыз керек біз жақсы елді тұрғызамыз дейміз бе мысалға біз барлығымыз өзімізді кәдімгідей бір бірімізге сенетіндей етуіміз керек кәдімгідей күрес жолын тамаша сіздер бірінші күн жүрген жоқсыздар көп, көптеріңіз мен сіздерге сіздерден былайша айтқанда ә, көп сөйлестім осы жылдар бойы Э, көбісі айтады маған шын шын айтқаннан кейін осы алға қазақстанның да көше партиясында мүшелер болдық ол үшін көрдік те таяқты да жедік шыны керек э, жеті ай отырдым да өзім дулаттың үйіне кейін бірақ мен айтатыным көбісі айтады мен саяси ә, сауатсызбын дейді көбісімен мен сөйлестім осы абақтан шыққанда дулаттың үйінен кейін ә, астанада болғанда барлығының басын жинап алып барып қосқанбыз өзіміз ә, зүбайда бар онда қасында мысалға көбісі айтады мен саяси сауатсызбын мен айтамын айналайындар сендер ойламаңдар бүйтіп ә, саяси сауатсызбын мен білмеймін деп сендер 15 күннен бәлен рет қамалдыңдар жиырма күннен біреуі отыз үш суд болып мысалға асқар сембай деген соларды қарсы алдық былтыр алдыңғы жылы мысалға сендер ана жерде кітап оқыңдар сен ана жерде мен мысалға абаққа түссем мысалға мен өзім уақытты жай өткізбеймін жеті ай абақта отырдым осы дулаттың үйінен кейін мысалға мен екі заңнама жібердім мына парламентке екі заңнама тіл туралы және дін туралы әрине нығматуллин деген спикер парламентта болды ол нағыз сауатсыздың сауатсызы өзің білесің ержан ол маған мардымды жауап берген жоқ мен екі заңнама жібердім сол кезде қазақстанға 30 жыл мысалға 30 жылда екі ақ екі ақ заңнама қазақша жазылған екен қалғаны бәрі орысша жазылып қазақша аударылады екен мен соның масқараларын шығарып сол жылы парламенттік сайлау болды жазып жіберген сендер мынау нағыз елдің масқарасы ұятсыңдар мынау нағыз ұят нәрсе бір секунд э, қанша жылда э, отыз заңнама жазды дейсің қанша уақытта қалай қанша уақытта отыз заң жазды дейсің отыз жылда заңнамалар шықты ғой ол мүмкін емес қой асеке отыз жылда бұлар бірнеше мың бірнеше заңнама деген законопроект қой заңнама ол законопроект ал заң э, олар бірнеше мың шығарды дұрыс бұл жерде келісемін толық орысша бәрі де қазақты менсінбейді бұлар иә иә иә мақұл иә асеке ойымызды жеткіздік бұл жерде э, былай айта бергеннен ештеңе шешілмейді бұл деген достар саяси сауатты болайық саяси сауатты болайық нақты мына белсенділерге айтайын дегенім жеткізейін деген ойымды иә бұл белсенділердің ісімен қолымен жаңағы шешілмейді бірінші саяси ұйым идеология платформа бағдарлама сол жерге жаңағы ә, сол ядроның қасында белсенділер жинап халықты жинау керек белсенділер өздері не, онша жинамайды халықты тарту керек мінекей халықтың санасын әрине ол оңай емес жетпіс жыл коммунистер олады отыз жыл назарбаев ұнады бірақ бізге сол бір елу мың адам мен айтқандай бір тудың астына жинасақ сосын шығару керек басқа ештеңе керек жоқ бұл билік ешқандай немен өзгермейді ешқандай сайлаумен ешқандай жаңағы мысалы ә, ақылсыз адам дейсің ол ақылды бұлардың бәрі ақылды иә бұлардың ақылы иә мен енді асып ақыл бар шығар мәселе онда емес мәселе бұлар сатқындар мәселе бұлар кгб ның агенттері анау прибалтика не үшін прибалтика болды қазір олар 91 жылы мынау сср құлағаннан кейін орыстар есінен айырылған уақытта не жасады бірінші люстрация люстрация деген орыстардың агенттерін прибалтиканы бәрін түгендеді да қашықтатты биліктен жоғалтты мінекей сосын нато кіріп кетті украина грузия сондай жұмыс жасады қараңыздар орыстар есін жиып алды 2000 жылдан бастап күш қуат жине бастады 2008-де мұнайдың бағасы жүз елу болғаннан кейін күшті жинады 14 жылы анау орыстың айдаһары қайтадан мінекей украинаны қайтарам мынаны қайтарам деп иә әрекетін бастады міне біз иллюстрация 91-де ондай ойда болған жоқ иә мынау елде басқарып жатқан нигматуллин болсын сағынтаев болсын жаңағы назарбаев тоқаев барлығы және де мынау жастардың өсірген өз бәрі осы жаңағы мына нені бұрынғы системаның адамдары советтің советский дейді мен оларды бірақ сөзбен айтамын шариковтар мінекей бұлар сатқындар коллаборант орыс әлемінің жаңағы өкілдері ал олар мен жаңағы сен айтқандай барып хат жазып айдостарымға неғымат ол қиялдану әбет пе әсеке сондықтан осының бәрін бірінші түсіну керексің бұлар кім қай мемлекетте сосын күрестің тәсілін саясаткерлер керек иә мен мәселен сендер ақмақ мен ақылды деп нетіп тұрған жоқпын мен мысалы үндеу жасап жатырмын ғой елу мың қара халық кіру керек мына халық туын астында халық таңдауын міне қазірдің өзінде кіріп жатқан мың төрт жүз жиырма бес адамның отыз бесі жоғары білімі бар иә біз зиялысыз бәрін істей алмаймыз біз қанша зиялыларды сынайық нетейік зиялы деген ол не ол деген бірінші заңгерлер экономистер иә мына өндірісті білетін банк саласын білетін себебі бұл билік ап дегенде халық емес 91 жылы совет одағы құлап кетті ғой сол уақытта команда дайын болу керек ал команда біреу қазақтың велосипедін тағы да ойлап шығарып керегі жоқ кеше блок деп жатыр жаңағы кімдер мынау думан иә, қиялилар партия партия болу керек соның ішінде костяк болу керек бағдарлама идеология міне жалғыз нақты сосын структурасын жасаған идеологиясы бұл республика қазақ республикасы шекара жабылады бұл республикада бір ақ тіл болады деп нақты айтып ашық ол бір саяси ұйым халық таңдау партиясы сөйтіп біз саяси сауатсыздығымды және мінекей батылдығымызды көрсетіп жатырмыз мен білем ғой мұхтар айтады орыстар қала берсін екті бола берсін канада сияқты мен айтамын ол қате канаданың қазақтарын қырып тастады американың ана индейстер оларды көшпенділер қырып тастады да канадада сол француздар жаңағы ағылшындар олар екітілді қылды жаңадан келген адам біз құдайға шүкір қырылып кеткен жоқпыз ғой әлі біз бармыз қазақ сондықтан бізде мынау қазақ республика болу керек және қазақ тіл мен міне бұл жерде мынау пропаганда болса өзімнің жаңағы ұйымына мен айтуға мәжбүрмін иә мақұл онда асеке рахмет енді бұл соңғы әңгіме болмайды менің телефондарым осы маған хабарға шығыңдар белсенді болыңдар иә болмаса жаңағы оппоненттер болыңдар сіздер білесіңдер мен ешқашанда мына ютуб каналымда болсын қайсы болсын да мен өшірмеймін ешкімді мен бұл жерде секта емес иә бұл жерде ашық демократиялық жаңағы біз осылай сөзбен көндіріп өзіміз жаңағы ә, идеяларымызды жүргіземіз ал бірақ мынау анау мынау мынау деп ә, тастап ондай жоқ иә ондай болмау керек иә мен сынайды боқтайды жаңағы өзімнің каналымда мен біреуін де алмаймын себебі маған да керек себебі мен айыра аламын қайсысы жаңағы фейктер анау нұрбот дейді қайсылары әдис деп тұратын қайсылары идея беріп тұратын сондықтан егер сен бәрін алып тастасаң сен ертең зашорене боласың жаңағы зашорен деген анау кезінде москвада арбаттар аттар жүреді ана аттары көзін былай екі жағын жауып тастайды ол көрмейді ештеңені тек алға иә мақұл жақсы асеке рахмет өзіне ереке екі минут сөз айтуға болады ма екі минут бір минут мен қазір кезекті эфир болайын деп тұр тағы да ереке айта бер тез тез асеке екі минут енді тоқетерін айтайын мынау белсенділерге айтарым қазақ халқым белсенділерім мынау қаңтар қырғыны басымыздан өтті тамаша білесіңдер мен өзі алматы қаласында болған болатынмын сол кезде енді сол, сол үлкен мынау қайғыдан қан жұттық шыны керек сол бізге сабақ болу керек айналайын белсенділер сол жерде мен ә, бас қасында жүрген азаматтың бірімін бесі күні мысалға сол жерде міне біз бірлікте болғанда біреу мында тартып біреу анда тартпағанда міне жасыратын жоқ халық та қырылмайтын еді ешқандай қан төгіс болмайтын еді міне егер біз бірлікте болғанда бірақ арамызға неше түрлі шпиондар кіріп алған кертартпалар міне соның салдары міне қаншама жастарымыз кішкентай нәрестеге дейін қырылып кетті міне ай көркем міне жасыратын түк те жоқ міне тек тартпалардың өздері біледі олар кім екенін анау мұратбек деген жүрді міне мен оған айтқан басында ең басында осы бесі күні әскерилерді шақырып мына халықты қорғап тұрсын деген мен анау қан төгіс болмайды ешқандай ешкім атпайды оларды сыртынан қорғап тұрсын анау қапшағайға барып әскерилерді алып келейік деп ол не керек оны ешкім мынау мына жаққа тартты анау ана жаққа ана өзінше бүйтіп ойбай мынау менен асып кете ма деп бір жағадан бас бір жеңнен қол шығаруымыз керек біз халық болғансын белсенді болғансын мен соны тілегім келеді барлығына дұрыс айтасың иә и жаңағындай кәдімгідей арамызға кіріп алған міне шіріген жұмыртқалардан құтылуымыз керек бір құмалақ бір қарын майды шірітеді дейді міне қазақ қазақ не айтса да соны дәл айтады міне рас соны ұстанайық айналайын қазақ халқым белсенділерім дұрыс жақсы иә бұл жерде толық сонда ғана біз жақсы елді құра аламыз нағыз демократиялы елді ә, осы қазақ қазақ халқының маңдайына мынау бақытсыз болып жүрген мынау сорлы болып жүрген қазақ халқының маңдайына біз соны нете аламыз мынау кәдімгідей сый ретінде әкеп бере аламыз міне бірлікте болсақ барлығымыз осындай асеке толық қосыламын егер де біз деген солай келісіп одақ құрып он тоғызыншы жылы жиырма жиырма бір неткенде жиырма екінің қаңтары болмас еді мінекей мынау қан төгісі жиырма екінің жаңағы жылы шыққанның өзінде бізде бір үлкен саяси ұйым жаңағы соның ішінде былай аты шыққан ә, тәртіпке келтіретіндей адамдар мысалы болса онда ә, э, одгб кірмейтін еді төртінші қаңтар күні менің бейнем тұр халқым мені yeah, иә, иә, тыңдаңдаршы иә. мені тыңдаңдаршы дедім иә шұғыл түрде ақорданы бәрі алматыда жүрді ғой шұбырып жаңағы арманның несінен иә ал астанаға жүгіріп билікті басып алайық тоқаевты иә тезірек деп иә сонда мен сонда айттым олай болмайтын болса бір екі күн ішінде орыстар әскерін кіргізеді буряттар кіреді дедім снайперлер мінекей жетінші қаңтар күні анау эдгар миротворец бурятты көрсетті жаңағы несін снайперін бірнеше жүз снайпер келді мен бақсы емеспін ғой бұл енді былай түсінікті мына біздің жаңағы ресейдің жаңағы ықпалында екен бұл мен сонда жобасы түсіндім сол ресей болатын бірақ мен білген жоқ нақты бұл сценарий осылай болатынын бірақ жетінші қаңтар күні мен айттым бұл бәрін жасап тұрған ресей ресей енді қазір түсінетін адамдар қазір бәрі түсіну керек мақұл жақсы осымен эфирді аяқтасақ болады келесі кездескенше сау болыңдар қорытынды шығарыңдар дұрыс қорытынды шығарыңдар жаса қазақ сау саламатта болыңыздар қазақ халқым тек қана алға алға қазақстан бірлікте жеңеміз бірлікте тек қана